Benvenuti a tutti. Bienvenidos a todos. È un sacco di tempo che non ci vediamo. Es mucho tiempo que no nos vemos. Sono stati 15 giorni belli in Italia. Fueron 15 días muy bonitos en Italia. Con la famiglia. Con la famiglia. Ma soprattutto sono stati 15 giorni in cui abbiamo avuto la possibilità di stare più in comunione con Dio. Pero sobre todo fueron 15 días en que tuvimos la posibilidad de estar más en comunión con Dios. Molti quando vanno in vacanza vanno al mare. Muchos cuando van de vacaciones van a playa. O se ne vanno in montagna. O in montagna. Noi invece ce ne andiamo a pregare di più. Nosotros fuimos a orar más. Ed è bello quando si può avere più intimità con lo Spirito Santo. Y è bonito quando si può avere più intimità con lo Spirito Santo mia moglie prima diceva che affrontiamo battaglie, e difficoltà. Mi esposa antes decía che affrontiamo battaglie e difficoltà. Però l'unica maniera che abbiamo per vincere Pero la única manera que tenemos para ganar è avere una comunione più forte con lo Spirito Santo. Es tener una comunión más fuerte con el Espíritu Santo. Perché la guerra è reale. Porque la guerra es real. Ora tu non lo vedi con gli occhi. Tu non lo ves con los ojos. Però veramente c'è una guerra. Però realmente hay una guerra. E la guerra non è di Stati Uniti contro la Cina. E la guerra non è Stati Uniti contro la Cina. La guerra è fra le forze del bene e le forze del male. La guerra è entre le forze del bene e le del male. La guerra è fra Dio che vuole il bene della nostra vita. La guerra è entre Dio che vuole il bene della nostra vita. E il diavolo invece che vuole ad ogni costo fermarci nel cammino di Gesù. E il diavolo che vuole... Uh... Ah, che quiere pararnos nel cammino di Gesù. L'unica maniera che abbiamo per poter andare avanti in questa guerra e vincere veramente La única manera que tenemos para ir adelante en esta guerra y realmente ganar è poter essere direzionati per lo Spirito Santo. Essere direzionati per lo Spirito Santo. Questa è l'unica chiave che noi possiamo avere oggi per vincere. Esa è la única clave que tenemos hoy para ganar. Siamo entrati in un nuovo tempo. Hemos entrado en un nuevo tiempo. Non è più il tempo della religione. E non c'è il tempo della religione. Non è più il tempo di andare in un posto e fare 10 Ave Maria e 4 Padre Nostro. Non è il tempo di andare in un lugar e fare 10 Ave Maria e 4 Padre Nostro. Queste cose non funzionano. Estas cosas no funcionan. Non è neanche il tempo della religiosità evangelica. E si quieres il tempo della religiosità evangelica. Dove tu vai in una chiesa, ti siedi. Dove vas in una iglesia, ti sientas. Ascolti il pastore che predica. Escuchas il pastor predicare. E vabbè, poi ci vediamo domenica prossima. Nos vemos il prossimo domingo. Non è questo più il tempo di questo tipo di chiesa. Ya no es el tiempo de este tipo de iglesia. Stiamo entrando in un nuovo tempo. Estamos entrando en un nuevo tiempo. Il mondo intorno a noi si sta muovendo e sta cambiando. El mundo alrededor de nosotros se está moviendo, está cambiando. Ed è il tempo che anche la chiesa deve cambiare. Y es tiempo que la iglesia cambie también. L'unica maniera che noi abbiamo per poter vincere questa battaglia. La única manera que tenemos para ganar esta batalla. Ed essere direzionati dallo Spirito Santo. Per questo oggi parliamo della comunione con lo Spirito Santo. Por esto hoy hablamos de la con el Espíritu Santo. E di come questo ci aiuta. Perché durante il percorso noi perdiamo questa comunione. Porque durante el camino perdemos esta comunión. Nel mentorato abbiamo parlato del devozionale. En el mentorado hemos del devocional. il devozionale dobbiamo farlo ogni giorno. Y tenemos que cada día. Ogni giorno dobbiamo ricevere delle istruzioni da Dio. Cada día tenemos que recibir instrucciones por Però durante il cammino, durante il cammino spesso ci raffreddiamo. Ci fermiamo. E non abbiamo più questa eh, comunione con lo Spirito Santo. Y ya no tenemos esta con el Espíritu Santo. Non riusciamo a ricevere ogni giorno le direzioni da parte di Dio. No recibimos cada día las direcciones de, de, Spirito Santo. Per questo tornare a Dio Por esto volver a Dios significa tornare ad ascoltarlo. Significa volver a escucharlo. Dobbiamo tornare ad ascoltarlo. Tenemos que volver a escucharlo. In una maniera quotidiana. Cada día. È l'unica maniera che abbiamo per poter andare avanti. Es la única manera que tenemos para ir adelante. Vogliamo leggere secondo Re? Queremos leer en Segunda de Reyes. Capitolo 6. Capitolo 6. Dal verso 13 al verso 17. <clears throat> Dal versículo 13 al 17. <clears throat> Y él dijo, Id y, mitad, y mirad dónde está, para que yo envíe a tomarlo. Y fue le dicho, he aquí él hasta Endotán. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y cercaron la ciudad. Y levantándose de mañana el que servía al varón de Dios para salir, he aquí el ejército que tenía cerca de la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no, te, hayas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Ruégote, oh Jehová, abra sus ojos para que vean Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El enemigo había hecho planes en contra del pueblo de Dios. Questo è importante. Esto es importante. Perché tu vuoi o non vuoi? Perché quieras o no. Il nemico sta facendo dei piani contro di te. El enemigo está haciendo planes contra de ti. Lui è come un leone ruggente. Él es como un león rugiente. Che gira intorno. Che busca alrededor. Cercando chi può divorare. Buscando quien pueda devorar. Il diavolo fa sempre dei piani contro di te. El diablo siempre hace planes en contra de ti. Ora tu o vieni in chiesa o non vieni in chiesa. Ora che vengas in iglesia o no. Tu preghi o non preghi? Che ora o no? Leggi la Bibbia o non leggi la Bibbia? Che leas la Bibbia o no? Il diavolo starà sempre lì a fare dei piani contro di te. Il diavolo sempre starà lì a facendo piani contro di te. E quindi eh, il re di Siria voleva distruggere il popolo di Israele. Il re di Siria voleva distruggere il popolo di Israele. Però Eliseo aveva una comunione con Dio, riceveva direzione da parte di Dio. Pero Eliseo tenía una comunión con Dios y recibía uh, una dirección por Dios. E quindi diceva vicino al re. le decía al rey. Re, fai attenzione perché verranno da questa zona. Re, cuidado porque vendrán de esta zona. E quindi il re mandava un esercito lì ad aspettarlo. Y el rey mandaba un ejército ahí a esperarlo. E quando il nemico arrivava già erano pronti. Y cuando el enemigo llegaba ya estaban listos e poi il nemico cercava di attaccarli da un'altra parte. E Eliseo riceveva di nuovo direzioni da Dio. E l'esercito di Israele era lì già pronto per poterli attaccare. E l'esercito di Israele lì per attaccarli. Al punto che il re nemico dice, ma com'è possibile che questi sanno sempre le nostre mosse? Hasta che il re nemico dijo, pero ¿cómo es posible que sepan le nostre movidas? C'è qualche spia in mezzo di noi. Hay algún espía en medio de nosotros. Però gli dissero che in Israele c'era un profeta. Pero dijeron que en Israel había un profeta. Che faceva sapere al re tutte le parole che lui diceva anche nella sua camera da letto. Que hacia, eh, este profeta um, le hacía saber hasta lo que, o sea, Dios le decía hasta lo que él decía en su abitazione con suo esposo. E qui abbiamo un problema oggi. E qui abbiamo un problema oggi. Perché molti dicono, va bene, ma io per poter ascoltare Dio devo essere un profeta. Perché molti dicono, bueno, io per ascoltare Dio devo essere un profeta. Ah, non sono profeta, quindi non posso ascoltare Dio. Es que no soy un profeta, non puedo escuchar la voz de Dios. E quindi ho bisogno di un profeta che mi profetizzi qualche cosa. Necessito di un profeta che mi profetizza le cose. Però la Bibbia dice in Gioele al capitolo 2. Perché, però la Bibbia dice in, Joel capitolo 2. Che quando arriverà lo Spirito Santo. quando arriverà lo Spirito Spirito Santo. I giovani profetizzeranno. Los jóvenes, los jóvenes profetizarán. I vecchi avranno sogni, e visioni. Los viejos tendrán sueños y visiones. Anche sui servi e sulle serve Dio espanderà il suo spirito. Dios expanderá su espíritu sobre siervos y siervas. Tutto questo ci parla di parlare con Dio. Todo esto nos habla de hablar con Dios. O di parlare attraverso profezie. O de hablar a través de profecías. O di parlare attraverso sogni, visioni. A, hablar a través de sueños y visiones. O parlare attraverso ministeri. O a través de ministerios. Però parlare. Pero hablar. Siamo nel tempo, nell'epoca dello Spirito Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. in cui grazie a Dio abbiamo anche i profeti. Eh, che, a Dios, Però dobbiamo sviluppare una relazione personale con Dio. Personal con in modo che Dio ogni giorno mi possa parlare e dare direzioni della vita. Para que Dios cada día nos pueda guiar, dar dirección cada día. Quindi perché questo? Perché tu non puoi affrontare la guerra che noi stiamo combattendo con le tue mani. Porque no podemos enfrentar la guerra que estamos peleando con nuestras manos. Perché non è una guerra normale. Porque no es una guerra normal. Non è una guerra naturale. No es una guerra natural. È una guerra soprannaturale. Es una guerra sobrenatural. Efesini 6D 12 dice così. En Efesios 6:12 así dice. Eh. en Efesios 6, 12. <clears throat> Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. sea, la battaglia ¿No è contro le personas que vengono usar del diablo La batalla no es contra las personas que vienen usadas del diablo. ma contro le realtà spirituali che sono dietro queste persone. Sino che contro le realtà spirituali che stanno dietro di queste persone. Questa settimana stavamo pregando. E questa settimana stavamo orando. E abbiamo anche avuto un attacco. E tuvimos un attacco anche. In Italia. In Italia. E ad un certo punto eh, mio figlio ricevette una rivelazione. E di repente mio figlio recibió una rivelazione. Papà, non sono queste persone. Papà, no son estas personas. Noi dobbiamo pregare per queste persone. Noi dobbiamo que orar por las personas. Perché sono gli spiriti che sono dietro a queste persone. Perché sono gli spiriti che stanno detrás de las personas. No, è stato chiesto. Anche, vabbè. Ed è stato bello questo. E fu bonito questo. Perché è battezzato da poco tempo. Perché è battezzato desde poco. Però già inizia a vedere come si muovono le cose spirituali. Però già inizia a vedere come si ven le cose spirituali. E ovviamente poi anche altri di noi <laughs> hanno ah. avuto la stessa cosa. E anche altri di nosotros, io anche tuve tuvimos la misma cosa. Dobbiamo muoverci vedendo le cose spirituali. Tenemos que movernos viendo las cosas espirituales. Non possiamo fare la fine di Balaam. No podemos terminar como Balaam. Chi era Balaam? ¿Quién era Balaam? Balaam era un profeta che si era sviato. Era un profeta che si aveva perdido. Era una persona che parlava con Dio. Era una persona che parlava con Dio. E un giorno Dio lo manda a fare una cosa. E un giorno Dio lo envía a hacer algo. Però lungo il cammino succede un problema. Però durante il cammino passa un problema. Che un angelo si mette davanti a lui per volerlo uccidere. Che un angelo si pone delante di lui per matarlo. Però lui non lo vede. Non lo Ma l'asino che lui sta cavalcando. Burro, eh, sta sentado, scappa da quella strada. E scappa da esta calle. E quindi Balaam si arrabbia e picchia l'asino. E Balaam si enfada e pega al burro e continuano a camminare. Y siguen caminando. E l'angelo di nuovo si mette davanti a Balaam per ucciderlo. Y Balaam, eh, l'angelo se pone otra vez delante di de Balaam para matarlo. E quindi l'asino se ne scappa di nuovo dall'altra parte. Y el ángel se escapa otra vez de otro lado. E Balaam si arrabbia. Y Balaam se enfada. E picchia di nuovo all'asino. Y pega otra vez el burro. Fino a quando il burro non si scoccia. Hasta che il burro se, se cansa. E gli dice Balaam. Y dice Balaam ma quasi quasi ti volevano uccidere, io ti ho salvato la vita due volte. A che querían matarte, te salvé la vita due volte. E Balam inizia a vedere che lì c'era un angelo con una spada che voleva uccidere. E Balan empieza a vedere che allí había un angelo con una spada che quería matarlo. Molte volte i credenti non riescono a vedere. Muchas veces los creyentes no pueden ver. È più facile che un asino veda piuttosto che un credente veda. È più facile che un burro veda più che un credente. È molto più facile molte volte che la gente del mondo veda delle cose. Es más fácil que la gente del mundo vea otras cosas. In questi giorni parlando con gente non convertita. En estos días hablando con gente que no era convertida. Mi dicevano "Ma secondo me il mondo sta finendo". Mi dicevano decían "El mundo está terminando". Perché tutta questa pandemia, queste piogge che ci sono state, sapete, in questi giorni. Toda eh? pandemia también las lluvias que hubieron estos días. In Germania, in Belgio. In Alemania, in Belgio. Bélgica. Le persone del mondo dicevano, secondo me il mondo sta finendo. La gente del mondo dice, il mondo sta terminando. Dobbiamo vedere quello che dobbiamo fare. Tenemos que ver qué hacer. E tu parli con i cristiani. E neanche vedono quello che si sta muovendo intorno. Ni siquiera ven lo que se está moviendo a su alrededor. Non si preoccupano che il ritorno di Gesù è vicino. No se preocupan que la vuelta de Jesús está cerca. Perché Gesù sta per tornare. Perché Gesù sta per volver. Però sta per tornare veramente. Pero realmente está volviendo. Ma veramente sta per tornare. Però in serio, o sea, en <laughs> serio. I segnali ci sono tutti intorno a noi. Hay todos signos alrededor de nosotros. E noi ci stiamo preparando per il ritorno di Gesù. E nosotros nos estamos preparando para la vuelta. A volte gli asini vedono più dei cristiani. A veces los burros ven más que los cristianos. Molte volte gli ostacoli che noi affrontiamo sono dal diavolo. Muchas veces los, los obstáculos que enfrentamos son del diablo. Altre volte è Dio che si mette davanti al nostro cammino per fermarci nella strada. Y a veces es Dios que se pone delante de nosotros para pararnos. Come è stato con Balaam. Como fue con Balaam. O come è stato con Mosè. O con Moisés. O come è stato con Giacobbe. O con Jacob. Dio stesso si mette davanti per fermarci. Dio si, puso de nosotros, Dios se pone davanti a noi per pararnos. Però se non riusciamo ad avere gli occhi aperti. Pero si no abrimos los ojos. Non stiamo capendo veramente quello che succede intorno a noi. Realmente non entendemos lo che passa a nostro alrededor. Per questo domenica prossima avremo questa conferenza. Per questo il prossimo domingo tendremos questa conferenza. Come ascoltare la voce di Dio. Come ascoltare la voce di Dio. Per avere delle armi pratiche su come ascoltarlo. Per avere armi pratiche su come ascoltarlo. E per chi ha già fatto il mentorato per ricordarci come ascoltarlo. Y para los que hicieron il mentorato per recordarnos come ascoltarlo. Perché abbiamo bisogno di essere direzionati da parte di Dio. Perché necessitiamo essere direzionati da parte di Dio. La soluzione ai nostri problemi è vicino a noi. La soluzione ai nostri problemi sta cerca di noi nosotros. Però se Dio non ce la mostra, non la possiamo vedere. Pero si Dios no nos la muestra, no podemos verla. Abramo doveva sacrificare il figlio. Abraham quería sacrificar al hijo. Era lì col coltello in mano. Estaba ahí con el cuchillo en mano. Però Dio gli parla e gli dice fermati. Pero gli parla e gli dice párate. Guarda, lì c'è un olocausto, c'è un ariete. Ahí hay un holocausto, hay un ariete. Un carro. Bueno, una cabra che puoi sacrificare. Che puoi sacrificare. E questa, questa capra era bloccata con le corna in mezzo a un cespuglio. Esta cabra estaba bloqueada con sus cuernos en el arbusto. La capra già era lì. E la cabra ya estaba ahí. Solo che Abramo non l'aveva ancora vista. Pero Abramo non l'aveva visto. La soluzione già la tieni lì. La soluzione già la tienes ahí. Soltanto che la potrai vedere. Pero podrás verla. Quando Dio ti aprirà gli occhi. Quando Dio ti aprirà los ojos. Agar. Agar fu cacciata via da Abramo con suo figlio Ismaele. Fu echada de Abraham con su hijo Ismael. Ismaele era piccolo. Ismael era pequeño. E fu, andarono nel deserto. E fueron nel desierto. E nel deserto non c'era acqua. Y no había agua. E avevano una borraccia con un po' di acqua. Y tenían una botella con un poco de agua. Però si finì. Che terminò. E quindi Agar si, si mise a, a terra y se puso al suelo. Però suo figlio lo mise lontano perché non lo voleva vedere morire. Pero puso lejos su hijo porque no quería verlo morir. E iniziò a piangere. Y empezó a llorar. Però Dio ascoltò la voce del bambino. E mostrò ad Agar che vicino a lei, a fianco, aveva una fonte di acqua viva. E le mostrò a Agar che al lado di ella tenía una fuente di agua. Dio ha dovuto mostrare ad Adar quello. Dios tuvo che mostrarle questo. Quella fonte di acqua era lì da quando Dio aveva formato il mondo. Questa fonte di acqua stava lì desde che Dios formò il mondo. Cioè quando Dio formò il mondo. Cuando Dios formò il mondo andò in Palestina, in Palestina e guardò in quel punto este punto dice no qua devo fare una fonte di acqua dijo, no aquí voy a hacer una fuente de agua perché un giorno arriverà Agat, un día llegará e mentre sarà lì a piangere y llorando io gli potrò aprire gli occhi e la potrò far vedere la soluzione io le apriré los ojos y le mostraré la soluzione mi state comprendendo quello che vi voglio dire? ¿Entiendes qué quiero decir? Se noi non siamo direzionati dallo Spirito Santo, si no somos guiados por el Santo, non possiamo vincere la nostra battaglia. No podemos ganar nuestra battaglia. Abbiamo delle battaglie da affrontare per la nostra famiglia, per i nostri figli. Necesitamos uh, per le nostre famiglie, per i nostri figli. Dobbiamo vincere battaglie per questa città che è ancora nelle mani del nemico. Tenemos ganar, que ganar batallas por esta ciudad que aún está del enemigo. Però l'unica maniera cui, con cui lo potremo fare. Pero la única manera para hacer conocerlo. Entrando e vivendo la realtà spirituale. Es entrando y viviendo la realidad espiritual. E questo avviene soltanto attraverso la comunione con lo Spirito Santo. Y esto solo pasa con la comunión con el Espíritu Santo. Cosa stai vedendo? ¿Qué estás viendo? quello che Dio ti sta dicendo sta diciendo, o quello che il mondo ti sta proponendo o lo che il mondo ti sta proponendo spesso gli asini vedono più dei cristiani a veces los burros ven más que los cristianos un giorno c'era um, una, ah, due re. Un día habían dos reyes. Uno si chiamava Acab e uno si chiamava Giosafat. Uno si chiamava Acab e l'altro si chiamava Josafat. E Acab disse a Giosafat di andare alla guerra. Y Acab le dijo a Josafat de ir a la guerra. Però Josafat era un uomo di Dio. Pero Josafat era un hombre de Dios. E dice prima di andare alla guerra consultiamo Dio. Y dice antes de ir a la guerra pedimosle a Dios. Considerate che quando un re sentiva la responsabilità del popolo. Imagínense que como rey sentía la responsabilidad del pueblo. E prima di fare una cosa chiedeva conferma a Dio. E antes de hacer algo pedía confirmación a Dios. E arrivarono un sacco di profeti falsi che parlavano e profetizzavano, tu vincerai, tu farai, tu dirai. Y llegaron muchos profetas falsos que decían Tu vendrás y ganarás. Però Josafat aveva gli occhi aperti. E disse, ma non c'è un altro profeta. E se no hay otro profeta. Non voleva offendere, ma lui si era reso conto che quelle persone erano tutti dei pagliacci. No quería ofender, pero se había dado cuenta de que estas personas solo eran payasos. E quindi Agapi dice, sì, ci sta uno che si chiama Micaia. dice, sí, hay una que se llama Micaía. Però non dice mai niente di buono, perciò non lo chiamo mai. Pero nunca dice algo bueno, así que nunca lo llamamos. La, che stava dicendo poi la verità. Stava dicendo la verità. Molto spesso quello che la gente vuole sentire veces lo que la gente è quello che gli fa piacere, ma non è la verità. es lo que le agrada, pero que no es la verdad. Perché la verità molte volte ti offende. Porque la verdad te ofende muchas veces. La verità molte volte ti fa soffrire. La verdad muchas veces te hace sufrir. La verità ti fa guardare allo specchio di quali sono i tuoi errori. La verità ti hace mirare al specchio de tus errores. Però non c'è nessuna maniera di poter vincere una guerra. Pero no hay ninguna manera de ganar una guerra. Senza conoscere la verità. Sin conocer la verdad. Perché conoscerete la verità. Porque conoceréis la verdad. E la verità vi farà liberi. Y eso hará libres. È l'unica maniera per cui noi abbiamo, possiamo conoscere la verità. E la única manera en que podemos conocer la verdad. E avendo questa relazione diretta con lo Spirito Santo di Dio. Esteniendo esta relación directa con el Espíritu Santo de Dios. Micaia ce l'aveva. Micaia la tenía. E tu lo puoi leggere in primo re capitolo 22. E lo leggi in prima de rey capítulo 22. Che Micaia dice guarda io ho visto che tutto Israele era disperso. Che, che Micaia dice mira io ho visto toda Israele che stava disperdida. Che il re era stato ucciso. Che il re aveva stato matato. E abbiamo visto che Dio stava dicendo una cosa. E che Dio stava dicendo algo. Chi, chi, farà in modo che questo re Agab muoia? Chi hará che Agab muera? E salirono tanti spiriti dicendo delle cose. E vinieron muchos espíritus diciendo cosas. Però ne venne uno che disse. Pero vino uno che dijo. Io sarò menzogna in bocca a tutti i suoi profeti. Yo, sarò, yo seré mentira en boca de todos sus profetas. I suoi profeti. Sus profetas. Non quelli di Dio. E non los de Dios. E Dio disse, ok, tu riuscirai a prendere questa battaglia. E Dio dijo, tu vas a ganare questa battaglia. Micaia vedeva la verità. Micaia veía la verdad. E poteva direzionare la sua vita in base alla verità. E poteva direzionare la sua vita según la verità. Ma questo re che non conosceva Dio, malvagio. Pero este re que no conocía a Dios, era malvado. Che aveva tanti profeti che gli profetizzavano falsità. Que tenía muchos profetas que le profetizaban falsedades. Questo re andò incontro alla morte. Fu incontro alla morte. Quindi quando tu riesci ad avere gli occhi aperti come Micaia, ti, tienes los ojos abiertos como Micaía, allora sarai preservato nel momento della battaglia. Entonces serás guardado nel momento della battaglia. Ma se i tuoi occhi sono vittima di spiriti sbagliati, Pero si tus ojos son víctimas de espíritus equivocados. Se profetizzi non quello che Dio dice, ma quello che la gente dice. Si profetizas lo che la gente dice y no lo che Dio dice. Allora avanti ti aspetta una morte spirituale. Llegarás a una muerte espiritual. E la Chiesa vive una morte spirituale. Y la Iglesia vive una muerte espiritual. Quando ascolta voci che non vengono da Dio. Cuando escucha voces que no vienen de Dios. Perde le sue battaglie. Quando ascolta la voce che non viene da Dio. Quando escucha voces que no vienen de Dios. Ah, e ci sono tanti pastori che predicano voci che non vengono da Dio. Hay muchos pastores que predican voces que no son de Dios. E che causano morte in mezzo al popolo. Y causan muerte en medio del pueblo. Perché quello che parlano non è quello che viene dal trono. Perché lo che parlano non è lo che viene dal trono. Oggi c'è tanto pensiero positivo nelle chiese. Oggi c'è molto pensamento positivo nelle chiese. Oggi c'è la volontà di non voler offendere la gente mostrandogli i propri peccati. La volontà di non no querer ofender la gente mostrándole sus pecados. Ah, non parliamo a questa categoria di persone perché no, poi dopo si offendono. No le hablemos a este tipo de personas porque se ofenden. Un apostolo dall'Argentina due giorni fa mi ha scritto. Un apostolo dell'Argentina mi scrivió hace dos días. Ha detto apostolo, me è successo questo fatto nella chiesa. E dijo apostolo, mi pasó esto en la iglesia. Furono delle persone omosessuali, lesbiche. Vinieron personas homosexuales y lesbianas. Noi non le abbiamo offese. Non le ofendimos. Non abbiamo predicato niente contro di loro. No predicamos nada contra ellos. Però ci hanno denunciato. Pero nos denunciaron. Ci hanno denunciato per discriminazione. Nos denunciaron por discriminación. Ed oggi dobbiamo passare un giudizio per una cosa che non abbiamo neanche fatto. Y hoy tenemos que pasar por un juicio por algo que ni hicimos. Oggi ci sta una, eh, una, strada sbagliata e una strada buona. Oggi hai un cammino corretto e uno equivocato. E siamo in mezzo ad una guerra. L'unica maniera che abbiamo per scegliere il cammino giusto. La única manera que tenemos para elegir el camino È riuscire ad ascoltare la voce corretta. Es escuchar la voz correcta. Che è la voce che viene da Dio. Es la voz de Dios. I profeti che parlavano eh, da parte dell'inganno. Los profetas que hablaban por engaño. Erano moltissimi. Eran muchos. Soltanto Micaia era quello che veramente ascoltava Dio. Solo Micaia era il che ascoltava realmente a Dio. E non è importante se le voci sono tante o sono poche. E non è importante se hai muchas o poche voces. La cosa importante è che sia la voce giusta. Lo importante è che sia la voce corretta. E noi dobbiamo imparare a riconoscere la voce giusta. E dobbiamo apprendere a riconoscere la voce corretta. Perché la voce giusta è quella che ci, ci porta alla vittoria. Perché la voce corretta è la che nos lleva alla vittoria. Eliseo, nei versi che abbiamo letto. Eliseo, en los versículos que hemos Aveva un esercito contro che era enorme. Tenía un esercito in contra che era enorme. C'erano carri, cavalieri, armi. Había carros, caballeros y armas. Tutti contro di lui. Todos en contra de él. Però lui vedeva. Però él veía il servo no e aveva paura. El siervo tenía miedo y no veía. Però lui vedeva. Pero él sí. E disse, Signore, apri gli occhi. Él dijo, Señor, abre los ojos. Signore, apri gli occhi. Señor, abre los ojos. In modo che lui veda. Para que él vea. E noi oggi abbiamo bisogno di aprire i nostri occhi. E necessitamos hoy ver para que Dios abra nuestros ojos. Recuperare questa relazione con lo Spirito Santo. Recuperare questa relazione con lo Spirito Santo. Perché quando ci convertiamo riceviamo eh, la presenza dello Spirito Santo. Porque cuando nos convertimos recibimos la presencia del Espíritu Santo. Poi preghiamo e riceviamo il battesimo dello Spirito Santo. Luego <clears throat> oramos e recibimos il bautismo dello Spirito Santo. Però quando leggi il Vangelo, Pero cuando lees el vedi che lo Spirito Santo è una persona. Ves que el Espíritu Santo es una persona. Parla che lo Spirito Santo sarà con noi per sempre. Que el Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Che sarà il nostro maestro che, che ci insegnerà. Che sarà il nostro maestro che nos enseñará. Che ci guiderà in tutta la verità. Che nos guiará en la verdad. Paracleto, Paracleto, consigliere, consejero, avvocato, avvocato qualcuno avvocato. che è sempre vicino a noi. E noi conosciamo lo Spirito Santo della Bibbia. Santo della Bibbia Conosciamo lo Spirito Santo per il battesimo. Conocemos el Espíritu Santo por los bautismos. Ma dobbiamo conoscere lo Spirito Santo come persona. Tenemos que conocerlo persona. E tu una persona non la puoi eh, eh, conoscere perché qualcuno te l'ha raccontato. Y tú no puedes conocer una persona porque alguien te lo contó. Hai bisogno di conoscere una persona passando tempo insieme con lui. Necesitas conocer una persona passando tempo con ella. Perché questo è quello che fa la differenza. Perché questo è lo che fa la differenza. Il tempo che noi passiamo con Dio. Il tempo che passiamo con Dio. Abbiamo bisogno di tornare ad avere una comunione con lo Spirito Santo. Necesitamos volver a tenere una comunione con lo Spirito Santo. Abbiamo bisogno di tornare a fare il devozionale, a ricevere istruzioni da Dio. Tenemos que volver a tener este devocional, a recibir instrucciones para Dios. Ogni giorno. Cada día. Perché abbiamo bisogno di Dio per ogni cosa della nostra vita. Perché necesitamos Dio per cada cosa della nostra vita. Dalla più piccola alla più grande. De la más pequeña a la más grande. Perché se noi non eh, abbiamo bisogno di Dio nelle piccole cose, Porque si no necesitamos de, de, Dios en las pequeñas non le cercheremo neanche nelle grandi. Tampoco lo buscaremos en las Ma quando noi iniziamo a cercare Dio nelle piccole cose, Pero a Dios en las cosas, allora noi inizieremo a vedere Dio anche nelle grandi. Veremos Dios en las grandes también. Vuoi vedere le grandi cose di Dio? ver las cosas de Dios? Inizia a cercare Dio nelle cose piccole. Busca nelle las pequeñas devi avere un tempo di comunione con lo Spirito Santo. Tienes que tener un tiempo de comunión con el Espíritu Santo. Domenica prossima avremo questa conferenza. Il prossimo domingo tendremo, tendremos esta conferenza. E parleremo di come poter ascoltare la voce di Dio. E parleremo di come ascoltare la voce di Dio. E non parleremo soltanto di teoria. E non solo vamos a hablar de teoria. Ma parleremo anche in pratica, come si fa. Sino che parleremo anche in pratica come si hace. Perché quello che abbiamo bisogno oggi sono cose pratiche che ci aiutano nella vita di tutti i giorni. Perché lo che necessitiamo oggi sono cose pratiche che nos ayudan cada día. E che possiamo mettere eh, in pratica dal giorno successivo. E che podemos poner en práctica hasta el día siguiente. E quindi voglio invitare a invitare altre persone. Así que os quiero invitar y también invitan a otra gente. Amici, parenti. Amigos, familiares. Credenti di altre chiese. Creyentes de otras iglesias. Tutti quelli che hanno problemi, e difficoltà. Todos los que tienen problemas y dificultades. Non è importante. No es importante. Perché ascoltare la voce di Dio è la soluzione per i problemi che loro hanno. Porque escuchar la voz de Dios es la solución para los problemas que ellos tienen. no abbiamo más bisogno di teologia. Ya no necesitamos de teología. Abbiamo già tanta teologia. Tenemos mucha teología. Pero la teología no nos ayuda. Pero la teología no nos ayuda. Tenemos bisogno di ascoltare la voce di Dio. Necesitamos escuchar la voz de Dios. E cuando impariamo a escuchar la voce di Dio. Y cuando escuchamos la voz de Dios. I risultati arriveranno. Llegarán los resultados. Eliseo disse, Eliseo le dijo, Signore apri i suoi occhi affinché possa vedere. Señor, abre los ojos para que vea. Lui vedeva, Él veía, però il servo no. pero el siervo no. Che Dio possa aprire i nostri occhi questa mattina, Que Dios pueda abrir nuestros ojos esta mañana affinché anche noi possiamo vedere quello che Dio sta facendo in questo tempo. para che Dio pueda, no- nos pueda mostrare lo che sta haciendo in questo tempo. Amen. Amén. Allora vogliamo salutare le persone che ci seguono in diretta. Vogliamo salutare le persone in diretta. Vogliamo avere un momento per pregare. Vogliamo avere un momento per orar. E vogliamo veramente